Don't judge the book by its cover. In my bad time she left me, but now she want to be my lover. मैंने कहा अच्छे टाइम में तो पराये भी बनते हैं सगे आपकी भी बारी आएगी मुतरमा कृपया लाइन में लगे हाय मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ हाँ बोलो हाँ भू भा भू भी जा झा बाजू भी भू भू भी भा अरे यार हम भू भाग भू को अब तो हंसी आती है जब कोई कहता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा चल चल वे तू बंदे गैरों का रहने दो मैंने अपनों से धोखा खाया है मुझे सहारे की जरूरत थी मैं मरने वाला था एक छोटी सी सिगरेट ने मुझे बचाया सॉरी बेबी मैंने ना तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को किस किया सॉरी बेबी मैंने भी किसी और को किस किया <laughs> एक अप्रैल एक अप्रैल लेकिन मैंने बारह मार्च अगर वाईफाई और रिप्लाई की स्पीड स्लो हो जाना तो समझ जाना कि कनेक्शन कहीं और जुड़ गया उन्होंने मुझे आजमाया बहुत है जा जाकर कॉलेज मैंने उसे बनाया बहुत है उन्होंने मुझे आजमाया बहुत है जा जाकर कॉलेज मैंने उसे मनाया बहुत है सच पूछो तो बहुत खूब लगता है उनका चेहरा आज भी जिन्होंने मुझे रुलाया बहुत जमाना जलेगा हम और जलाएंगे हमारे पहले बहुत दुश्मन थे हम और बनाएंगे वही करो जो आपको अच्छा लगे जिंदगी आपकी है किसी के बाप की नहीं कि जिंदगी के सफर में ऐसा भी एक मोड़ आएगा जिंदगी के सफर में ऐसा भी एक मोड़ आएगा टूटेगा गुरूर तेरे उसने का जब मेरा दौर आएगा अच्छा बता इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं तुझे मार दूंगा इंग्लिश गई भाई में हाथ तो लगा के दिखा दोस्तों कभी भी किसी की गरीबी को देखकर कभी कोई रिश्ता मत तोड़ना क्योंकि जितना मान और सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है ना उतना अमीरों के घर पर नहीं मिलता न जाने जिंदगी को किसकी नजर लग गई जो रोज बात करते थे वो आज याद भी नहीं करते सो so गाइज आज मैं आपको स्टार चैन मॉल के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप इजी गेम खेल करके काफ़ी ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो एंड गाइज आप इसमें शॉपिंग भी कर सकते हो तो गाइज इसका एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इजीली इस वेबसाइट पे जा सकते हो एंड गाइज डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन के व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो सुना है तुम बहुत बड़े दादा बन गए हो हाँ हाँ नहीं कहते फलाना को जी कहते हैं तू इतना फ्री फायर क्यों खेलता है सभी लोग कहते हैं कि तू इतना फ्री फायर क्यों खेलता है तो सुन मेरे भाई माना कि फ्री फायर ज्यादा खेलना बहुत गंदी बात है लेकिन इसी फ्री फायर ने मुझे हंसना अच्छा हुआ कि आप किसी और के हो गए कम से कम फिक्र तो खत्म हुई आपको अपना बनाने की मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे पसंद करे या ना करे मैं पैदा किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं हुआ शराब गम भुला देती है किसने कहा मैंने नशे में लोगों को रोते हुए देखा है मेरे बाद को हाँ कितने लोगों ने प्रपोज किया सत्रह तो तूने किसी को भी हाँ नहीं बोला तेरे जैसी कोई मिली नहीं ना आई लव यू अठारह उसने दोस्ती चाहिए हमें प्यार हो गया फिर फिर गया मैं अपने ही कत्ल का गुनहगार हो गया किसी ने क्या खूब कहा है कहा होगा तू अपना काम कर जिस दिन मैंने तुम्हें कॉल और मैसेज करना बंद कर दिया जिस दिन मैंने तुम्हें कॉल और मैसेज करना बंद कर दिया उस दिन समझ जाना तुम कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है 199 वाला करवा दिए गरीब आदमी हूँ एक दो तीन चार पाँच आठ बंदे हम भाई रिपोर्ट <laughs> पड़ेगी ठंडी में हम पीछे रहते हैं इन लोग को मारने देते वरना हम वो हो जाएंगे बताए हम गलती से अपने टीममेट्स को मार देंगे या फिर ये लोग भी हमको मार सकते हैं ना गलती से देखो तो आठ बंदे टीम अप कर रहे थे ठीक है दो हाँ। बंदे है वही वाला नहीं दो मतलब आठ चार बारह ना दो तो डुओ खेल रहे हैं हम लोग भाई तो चार बंदे अलग है चार बंदे अलग है दो बंदे अलग है ये क्या चीज चल रहा है कौन किसको मार रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है सामने वाला बंदा आ रहा है गाइस मैंने इसको बचा दिया भाई ये दिया मैंने ये ले मेडिकेट ले मेडिकेट ले कहां से मार रहा है कुछ अरे अरे टोंडे भाई टोंडे में बच गए बच गए बच गए खत्म bye bye ta-ta goodbye गया